12 апреля репортеры ANNA News осматривали наиболее пострадавшие от боев районы Дараи. Храните деньги в сберегательной кассе. Кто-то перепарковал мою машинку. Уронили мишку на пол. Но, ну, впрочем, Мишке повезло не меньше всех. грязь. Угу. Вот это бои. Однако, одним осмотром разрушений дело не ограничилось. Сначала мы выпустили с запертого балкона кошку – а затем приняли участие в спасательной операции. В помещении детского сада, рядом с неразорвавшейся гранатой, нами были обнаружены и спасены пострадавшие от боевых действий которые без пищи и воды были заперты в каменном плену длительное время. Не разорвавшаяся граната. Руками не трогать. Смотри, Спасение черепашки. Итого на сегодняшний день спасена кошка одна штука, черепахи две штуки. А может черепаху положить рядом с гранатой, пусть поползает. Блять, вот еще одна черепаха. Да, черепашки, не очень спокойное место, но что поделаешь. Там жрет хоть? сориентируются. Все, Воду они почти не пьют, они из, да. из ну. пищи ее получают. Все, чавкает уже. Они там голодные, наверное, были. Ну так я о чем говорю? Ничего. Ну, Агентство ANNA News. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Дарая Сирия.